यू केमध्ये खूप समरी वातावरण आहे आणि it feel so nice I am sitting outside and I am talking to you guys it feel so nice खूप दिवसांनी असं छान वेदर आहे आणि मी मस्त बाहेर बसून व्हिडिओचं फिल्मिंग करू शकते so I am very happy आणि म्हणूनच मी तुम्हाला घरातले काही पार्ट्स दाखवणार आहे जे यू केमधल्या घरांमध्ये खूप वेगळे असतात आणि आपल्याला असं वाटतं की अच्छा अशा गोष्टी देखील इंग्लंडमधल्या घरांमध्ये असतात का ज्या भारतातल्या घरांमध्ये आपण पाहिलेल्या नसतात जास्त बोलण्याआधी मी तुम्हाला तुम्हाला ॲक्च्युली घरात घेऊन जाते and I show you what are the differences between a British house and an Indian house let's begin सगळ्यात पहिला फरक जो यू केमधल्या घरांमध्ये आणि भारतीय घरांमध्ये असतो तो म्हणजे हे असे हीटर्स यूकेच्या घरातील प्रत्येक रूममध्ये असतात घर वॉर्म ठेवण्यासाठी युकेमध्ये वेदर कसं असतं याच्यावरती आपण एक सविस्तर व्हिडिओ बनवलेलाच आहे त्याची लिंक देखील मी आय बटनमध्ये देते पण यूकेमध्ये खूप जास्त थंडी असते जवळजवळ सहा ते सात महिने अगदी थंड वातावरण असतं बाहेर आडवा तिरका वारा पाऊस असतो आणि थंडी असते त्याच्यामुळे घरात हीटर्स असणं आणि प्रत्येक रूममध्ये हीटर्स असणं अतिशय गरजेचं असतं हीटरचे वेगवेगळे प्रकार असतात म्हणजे गॅस हीटर असतो इलेक्ट्रिक हीटर असतो सेंट्रलाइज्ड हिटिंग असतं किंवा प्रत्येक हीटरला स्वतःचा कंट्रोल असतो पण प्रत्येक घराच्या प्रत्येक रूममध्ये हीटर हा युकेमध्ये असतोच दुसरी गोष्ट जी युकेमध्ये वेगळी आहे ती म्हणजे हे वुडन फ्लोरिंग आहे तुम्हाला इथे दिसू शकतं ज्याला कांडीन असं म्हटलं जातं घर गरम ठेवण्यासाठी अशा प्रकारचं वुडन फ्लोरिंग असतं त्याचप्रमाणे मोस्ट ऑफ दी रूम्स ह्या अशा कार्पेट लावलेल्या असतात कारण कार्पेट घरात असणं अतिशय गरजेचं आहे थंडीच्या काळात यू केमध्ये तुमच्या घराचं छत हे नेहमी निमुळतच असावं असं सांगितलं जातं कारण म्हणजे पावसाचं पाणी वरती साठणार नाही आणि जर तुमच्या घराचं छत हे निमुळतं नसेल किंवा थर्टी पर्सेंटपेक्षा जास्त तुमच्या घराचं छत हे जर सपाट असेल तर तुम्हाला जास्त प्रमाणात टॅक्स लागतो किंवा तुमच्या इन्शुरन्सची किंमत देखील वाढवली जाते त्याचप्रमाणे यू केमधल्या घरांना एक गॅरेज हे जे तुम्हाला मागे दिसतं आहे ते नक्की असतं त्याचप्रमाणे असं पार्किंगची एक प्रायव्हेट स्पेस देखील दिली जाते आणि हे गॅरेज मोस्टली ब्रिटनमध्ये लोक सामान स्टोअर करायला किंवा एक एक्स्ट्रा रूम म्हणून वापरतात जनरली असं जे गॅरेज असतं ते कधीही मी कुणाला गाडी पार्क करायला वापरलेलं पाहिलेलं नाही आहे पण तुम्ही बघू शकता की जे गॅरेज आहे त्याचा आकार हा वरती त्रिकोणी आहे आणि याचं कारण अगेन असंच आहे की पावसाचं पाणी त्याच्यावरती साठू नये म्हणून गॅरेजला सुद्धा असा त्रिकोणी आकार दिलेला आहे आणि वरचं पाणी हे खाली सांडून जावं म्हणून अशा पद्धतीचं गॅरेज इथे बनवलेलं आहे युकेमधली किचन्स कशी असतात त्यावरती आपण एक सविस्तर व्हिडिओ बनवला आहे ज्याची लिंक तुम्हाला आय बटनमध्ये मिळेल किचन्स मध्ये हे असे अवन्स हे खूप कॉमन आहेत म्हणजे हा जो मोठा अवन आहे तो आणि हा छोटा अवन आहे तो ज्याला ग्रिल म्हणतात जनरली तर हे असे अवन्स हे मधल्या घरामध्ये अतिशय कॉमन आहेत या बद्दल जास्ती माहिती देणारा व्हिडिओ आपल्या युकेचा किचनचा व्हिडिओ आहे ज्याची लिंक तुम्हाला मी आय बटनमध्ये दिलेली आहे त्याचप्रमाणे युके मधल्या घरांना चिमण्या या कॉमन असतात म्हणजे चिमणी म्हणजे जिथून गॅस मध्ये शिजवल्यानंतर जो धूर येतो तो जाण्यासाठी चिमण्या या मध्ये खूप कॉमन आहेत त्याचप्रमाणे युकेमधल्या घरांची जी सॉकेट्स असतात म्हणजे जिथे इलेक्ट्रिसिटीसाठी आपण जे सॉकेट्स वापरतो त्याचा प्लग हा भारतातला प्लग वेगळा असतो आणि युकेमधला प्लग वेगळा असतो युकेमधली सॉकेट्स ही अशा पद्धतीची असतात आणि त्यासाठी जर आपण भारतातनं वस्तू आणली तर त्यासाठी एक ॲडॅप्टर लागतो ॲडॅप्टर म्हणजे भारतीय वस्तूंना कनेक्ट करण्यासाठी एक अडॅप्टर लागतो जो यू केच्या सॉकेट्समध्ये जाऊ शकतो आणि अशा पद्धतीची यू केची सॉकेट्स असतात त्याचप्रमाणे तुम्हाला इथे जी एक वस्तू दिसते ही तुम्हाला एक वस्तू दिसू शकते आणि त्याच्यामध्ये एक अशी छोटीशी लाईट ब्लिक होताना दिसते तर this thing is called smoke detector म्हणजे समजा जर घरात धूर झाला म्हणजे अगदी साधी फोडणी दिली आणि खूप जास्ती धूर झाला इतक्या प्रमाणात कधी कधी धूर होतो की जेणेकरून तो स्मोक अलार्म वाजायला लागतो आणि तो जर जास्ती वाजला तर पोलीस किंवा तुमच्यासाठी ॲम्ब्युलन्ससुद्धा तुमच्या दारासमोर येऊन थांबते इतक्या प्रमाणात तो स्मोक डिटेक्टर वाजला तर त्याचप्रमाणे यू केमधल्या घरांमध्ये अशा प्रकारचे मिक्सर टॅब्स हे अतिशय कॉमन आहेत म्हणजे तुम्हाला जर उजवीकडे असा नळ फिरवून पाणी सोडलं तुम्ही तर तुम्हाला गार पाणी येतं आणि इकडे जर तुम्ही पाणी टर्न केला नळ तर तुम्हाला गरम पाणी येतं this is very common in U K हे असे मिक्सर टॅप असण्याचं कारण असं असतं की मुळात यू केमध्ये भयंकर थंडी असते त्याच्यामुळे गरम पाणी हे अतिशय इसेन्शियल असतं असे मिक्सर टॅप किंवा वेगळा गरम पाण्याचा नळ वेगळा गार पाण्याचा नळ असे दोन नळ देखील इंग्लंडमध्ये किंवा केमध्ये किंवा ब्रिटनमध्ये असतात के इंग्लंड ब्रिटन म्हणजे नक्की काय या विषयावरती देखील आपण एक व्हिडिओ बनवला आहे ज्याची लिंक तुम्हाला आय बटनमध्ये मिळेल तर मुळात किचनमध्ये किंवा प्रत्येक बाथरूमच्या बेसिनमध्ये गरम आणि गार अशा दोन्ही पाण्यांचा नळ असतो किंवा ते दोन्ही नळ एकत्र करून एक मिक्सर टॅप बसवलेला असतो अर्थात गार्डनमध्ये गार पाण्याचा नळ हा बाय डिफॉल्ट असतो जर कुणाला अति हौस असेल तर ते त्यातमध्ये म्हणजे गार्डनमध्ये देखील गरम पाण्याचा नळ बसवून घेऊ शकतात पण ती उदाहरणं अतिशय रेअर आहेत पण अशा पद्धतीने यू केमध्ये नेहमी गरम पाण्याचा नळ हा असतोच कारण फ्रीजिंग कोल्ड असते अतिशय थंडी असते आणि यू नीड गरम पाण्याचा टॅप नाही तर तुम्ही जर हात धुवायला गेला तर तुम्हाला त्या गरम पाण्याचे चटके बसतात आपण यापूर्वी यू केमध्ये टिपिकल घरं कशी असतात आणि टू फ्लोअर्सची घरं कशी असतात या विषयावरती एक सविस्तर व्हिडिओ बनवला होता त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला आय बटनमध्ये किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल पण यू केमध्ये टू फ्लोअर्सची घरं असणं ही देखील अतिशय कॉमन गोष्ट आहे आणि त्याच्यामुळे दोन फ्लोअर्सची घरं असल्यामुळे आतून एक तुम्हाला जीना असणं म्हणजे कंपल्सरी माडीचं घर हे मध्ये असतं आणि माडीवरती मोस्टली बेडरूम्स असतात आणि डाऊनस्टेअर्स किचन आणि हॉल असतो तर अशा पद्धतीने युकेमधल्या मोस्टली घरांमध्ये स्टेअर्स असतात त्याचप्रमाणे युकेमधल्या घरांच्या खिडक्या ह्या डबल ग्लेज्ड असतात म्हणजे काय हे मी तुम्हाला आता दाखवते युकेमधल्या घरांच्या खिडक्या या डबल ग्लेज्ड असतात म्हणजे आतून आणि बाहेरून असं या खिडक्यांना एक आवरण असतं त्याच्यामुळे डबल ग्लेज असल्यामुळे थंडी वाजू नये म्हणून ही काळजी घेतली जाते तर इथे तुम्हाला ही एक अशी खिडकी छोटी खिडकी दिसू शकते म्हणजे उन्हाळ्यात इथे इतकं उकडतं पण तरीही इतकंही उकडत नाही की तुमच्या घरी ए सी किंवा एअर कंडिशनर असावा आणि फक्त हे वरती एक व्हेंटिलेशनसाठी छोटी खिडकी असते आणि अशा पद्धतीने घरात व्हेंटिलेशन व्हावं म्हणून एक छोटी खिडकी वरती असते त्याचप्रमाणे ब्रिटिश बाथरूम्समध्ये असा टब हा असतो जो टिपिकली भारतीय घरांमध्ये मी तरी पाहिलेला नाहीये म्हणजे टिपिकली नसतो if you want you can build it but of course this is a very typical British thing त्याचप्रमाणे पुढचा major difference between a British house and Indian houses इकडच्या भिंती या वुडन असतात म्हणजे यू केमधल्या घरांच्या भिंती या वुडन असतात किंवा फायबरच्या असतात आणि याचं कारण असं आहे की थंडीपासून संरक्षण होण्यासाठी वूड हे खूप वॉम्थ प्रिझर्व करू शकतं एक ही एक पहिली गोष्ट आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे असं सांगितलं जातं की या देशात वूड किंवा फायबर हे रिसायकल करून खूप स्वस्त किमतीमध्ये उपलब्ध असतं त्याच्यामुळे ही घरं या मटेरियलची बनवलेली असतात त्याचप्रमाणे यू केमध्ये इनबिल्ट चार हॉब्सचा गॅस किंवा हॉब्स असतात म्हणजे इलेक्ट्रिक शेगडी असो की गॅस असो युकेमध्ये नेहमी चार शेगड्या असतात त्याच्यामुळे that is the difference that I felt कारण आपल्याकडे गॅस हा आणून लावला जातो इथे इनबिल्टच असतो त्याचप्रमाणे युकेमधल्या घरांना एक छोटं का असे ना एक अंगण नक्की असतं आणि याचं कारण असं की ब्रिटिश लोकांना गार्डनिंग हे भयंकर आवडतं आणि they love to do gardening आणि म्हणून युकेमधल्या घरात छोटं का असे ना पण एक अंगण नक्की असतं आणि तिथेही लोक खूप प्रेमाने बागकाम करतात यू केमधल्या बागकामावरती मी एक सविस्तर व्हिडिओ बनवलेला आहे जो तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती नक्की मिळून जाईल तर अशा पद्धतीने यू केमधल्या घरामध्ये आणि भारतीय घरांमधले जे मेजर फरक आहेत जे मला स्वतःला अतिशय नोटिसेबल वाटले किंवा खूप मोठे वाटले आणि महत्त्वाचे वाटले ते मी तुमच्यासोबत आज शेअर केले होप तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा चला तर भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये बाय